大家好，我是聪明可爱还很污的嫦娥，今天给大家讲一个范冰冰牺牲最大的电影《王朝的女人》杨贵妃。 故事开始，唐朝刚刚平息了叛乱，唐玄宗希望听一些哀伤的音乐来祭奠战死的士兵。于是，西方传教士听从吩咐，在大殿门口举行了一场盛大宏伟的仪式。在宏伟的广场上，士兵们列成方阵队，站好各自的位置，团团簇拥着一个在中央天台跳舞的女人——杨玉环。众目睽睽之下，杨玉环摆动着自己的身姿，跳着妩媚不失优雅的舞蹈，全场的氛围被推向了高潮。唐玄宗坐在正中央的看台上，被杨。 杨玉环的舞姿深深吸引他，询问坐在自己旁边的武惠妃：“这个女人是谁？”武惠妃告诉他：“这是自己为儿子寿王挑选的妃子。”唐玄宗只能缄口不问，但是满眼仍然是对杨玉环的喜欢。 圣王最终还是迎娶了杨玉环，皇室的儿子自然纷争不断。在一次郊外出猎中，太子想搞死圣王，幸好被武惠妃提前发现，只是射到了杨玉环的肩膀。太子这么嚣张跋扈，自然容易被人算计。在一个深夜，他带兵闯入皇宫，但是被早就埋伏好的禁军侍卫俘获。太子和党羽大逆不道的行为被安上谋杀皇帝的罪名，而处以绞刑。 施行过程惨不忍睹，足见唐玄宗的残忍和狠心。不久后，唐玄宗的贴身太监高力士调查清楚后。 发现原来太子所谓谋逆是武惠妃搞的鬼，她假传圣旨让太子闯入皇宫，才导致太子最终被杀。显然武惠妃这一招让皇储的位置有了悬念，寿王也有了当太子的机会。唐玄宗自然咽不下这口气，这分明是把自己当枪使。但是武惠妃当着他的面自刎谢罪，他也就不再追究。武惠妃的死被当成秘密而不被外传。唐玄宗有很多妃子，自杀一个，后宫他还有千千万万个。但是在他心里一直都想念着儿媳妇杨玉。 玉环，毕竟杨玉环已经嫁给了儿子，所以他只能在心里默默思念。在一次雪地冰球比赛中，唐玄宗意外得知，原来当初自己第一次看上杨玉环时，她并没有被武惠妃许配给寿王。之后的比赛里，唐玄宗救下了杨玉环，两个人在马背上对视，唐玄宗内心的情感爆发了，但是他没有越界。高力士早就发现了皇帝的异样情感，他将此事告诉了寿王。 兽王气愤的带剑上殿，告诉父皇，他可以把杨玉环让给他，自己只要太子的位置。唐玄宗毕竟是皇帝，三言两语就把兽王给吓回去了。接着，高力士又告诉兽王他母亲的死因，兽王害怕极了，一番利利权衡下，兽王给杨玉环吃下了打胎药。杨玉环心灰意冷之下，只能去道观出家。唐玄宗知道机会来了，于是下旨让杨玉环做自己的妃子。杨玉环毕竟也是有廉耻道德的。 因此，二人虽然已经是夫妻，但是还没有过同床。直到一次赛马，唐玄宗看着妖娆诱惑的杨玉环，压抑不住自己的情感，跟她在马背上释放了自我。自此，唐玄宗终日宠幸杨玉环，他的家人也一人得道，鸡犬升天。很快，安史之乱爆发了，在马嵬坡下，杨玉环被要求斩首，他深知自己罪孽深重。 吞下毒药后痛苦不堪，唐玄宗亲自勒死了他，结束了杨玉环妖孽的一生。好了，这期的嫦娥聊电影到这里就结束了。喜欢嫦娥的记得点下关注哦。